Hello from Singapore. Ahora amigos este, de Tips Santa. Ya estamos en el aeropuerto de, este, de Changi en Singapur y venimos a dejar las maletas porque traíamos unas maletotas. En el crucero pues no importaba, pero para movernos en Bangkok y en Malasia pues es más fácil con estas maletitas. A ver si nos dan el ancho. Eh, dejamos este, las maletas grandes aquí en un servicio de equipaje. Entonces muy fácil. This is Terminal 1. Terminal 1. Terminal Level 3. Ah, ok. three. El señor súper amable, nos cayó muy bien. Eh, te explican, se vienen ahí las, tarifas en la entrada. me puedes dejar desde maletas grandes, chiquitas, hasta si no quieres cargar tus zapatos, tu paraguas, este, casi casi que tus llaves, los puedes dejar acá. Es todo lo que puedes dejar. Entonces, este, hasta ahorita todo muy bien y vamos a buscar eh, de una vez eh, dónde están los hoteles en, el aeropuerto porque de regreso nos vamos a quedar en uno, eh, pero para tenerlo ya bien identificado y vamos a comer algo aquí que se ve se ven buenos los, restaurantes. Comida, hay de todo, japonesa, comida este, china y muchas mezclas de fusiones de Asia. Bien, y como lo dijo el, señor amable, que este lugar está en la terminal 1, en el nivel 3. Estamos en el aeropuerto Changi de Singapur, reportando para Tips and Travel. Y bueno, es un por, en total fueron 7 días. 7 días. 7 días nos van por 70 dólares, 70 dólares. Que son en gringos, son como 55 gringos más o menos. La verdad está muy bien, evitas estar cargando el equipaje eh, y todo pagando, bueno, sí, la cargadera, es que nada, porque también lo tienes que documentar y es un rollo Ah, sí, porque nuestro vuelo no incluye documentar equipaje abajo. Ya nos olvidamos de las maletotas y seguimos el viaje ligeros.